अगर मोहब्बत हुई होती तो तुम्हें भी तकलीफ़ हुई होती अगर मोहब्बत हुई होती तो तुम्हें भी तकलीफ़ हुई होती मेरे ना होने से तुम्हें भी खुदा से शिकायत हुई होती